alla och välkommen tillbaka till Naturliv. Nu är jag på väg mot fjällen. Ska göra en helgtur. Så vi får väl se hur vädret blir. har kommit fram till ett ställe där vägen, ja, hör, den går över vattnet och upp på andra sidan. Så förmodligen brukar det vara väldigt låg vatten här. De har kört med bilar där också. Och här har de kört över. Men jag tänker inte göra det med min lilla bil. alltså på en väg just nu. Det går ännu högre upp. Vattnet går knappt ovanför fötterna. ganska mycket vatten som kommer här. Fjällvatten är mäktigt. Stora kraft. Ja, här visar det sig att de som bor i fjällen är då inget bättre på att sopsortera och hålla efter än eh, stadsbor. Man slänger bara ut allt i naturen. Kylskåp och bildörrar och spisar och allt möjligt. Fy, så dåligt. har jag hittat en fin bäck som kommer uppifrån fjället. Och eh, det visar sig att fortsätter jag vägen här kommer jag på andra sidan Seitevaredammen. Men jag tänker inte göra det utan jag ska åka tillbaka och eh, se om jag hittar min matplats som jag har letat jättelänge. Så jag gör det, jag åker tillbaka. jag. Jag har satt i mina grönsaker. Så nu ska den få stekas lite. Sen ska jag lägga i crème fraîche och sambaolek. Ekeberga nu så snart kommer det börja skymma och bli mörkt. För nu har det börjat bli mörkt här uppe i Norrbotten om nätterna. Och eh, ja, då är det bara att krypa till kors för man kan ju ändå inte vara ute och se någonting. Så jag säger godnatt och ses imorgon. var det lördag. Det har börjat regna, eller har väl regnat i natt också men det kommer då och då några droppar. Så jag ska börja med att eh, göra frukost nu och så får det bli starten på dagen. Så får vi se vad som händer sen. Så jag kör igång med frukost. Nu ska jag gå och vandra med kamera. Får vi se var man hamnar. klockan snart halv fyra på eftermiddagen, lördag. Jag är på väg och träffa min granne. Vi ska fara till någonting de kallar för Bäverlandet. Så eh, vi syns väl där ute då. I Bäverlandet. varför den där får leda vägen. Hon vet nog vart vi ska gå. Nu är jag med grannen. På väg till något, vad heter det, Bäverlandet. Ja, nu är jag zon... med grannen. <laughs> zon 1. Vadå zon 1? Ja, det finns flera zoner. Okej. Okay. Ja. Spännande, spännande. Det var ju fint att gå. Här i alla fall. Kanske lura in mig på värsta stigen. Nu kommer det folk där framme. Nej men det är ingen fara. Eh, du, här kan det vara halkigt. Vad fint. Det är fint. Kom nu. Krångla handen. Nej. Jag går på den här stocken. Det är stocken som har gått av. Åh. Den är där framme höll på att skrämma skiten ur mig. Han tvärvänder och börjar springa. Mitt hjärta var här uppe. Jag trodde det var björn. Sen garvade han bara. Du är elak Jim! Du är en elak människa! starting Jag kommer Lovis. Så där, nu är vi på väg tillbaka till bilen. Och eh, sen ska jag bara ta min bil och eh, åka hem. Klockan är snart sju på kvällen. Så jag tackar för att du har följt med på det här äventyret. Och glöm inte prenumerera och tumma upp klippet och tryck i ringklockan för att få notiser om när jag lagt upp en ny film. Så säger jag ha det bäst så länge. Hej då!